Hey, hey, hey. Slide through als je weet dat je aan bent In de band doen met die shots op de aanrecht Bad chick met het kant op mijn Nike tag She's so bad dus ik hou haar als side chick Side Uptown as ze weten wie J is If you don't know my bad bij Jezus Drill king of offsie and they know that Show that ben in the session mo down Slide through als je weet dat je aan bent In de band doen met die shots op de aanrecht Bad chick met het kant op mijn Nike tag She's so bad dus ik hou haar als side chick Uptown as ze weten wie J is If you don't know my bad bij Jezus Drill king of offsie and they know that Show that ben in the session mo hometown Pen in mijn tong met de loader blikkie Get down if I'm I get shaky Bend or block we always litty fit and the night get litty One man got hit in the chest That's a wanted city Come try have webshops goodie Jezus been a real op bully And they know that Test mij need ik blow back Bend in a whip, laid back Op zo'n block, sealess Ben in the 6 met the heel 6 Catch up op en ik stuur hem Dead, dead, dead, dead. With my biggest dead, with my biggest dead. We zijn allemaal weg, je hebt geen saus, want je bent geen chef. Get sauce als ik eentje chef. Ben in los met die grote webs. En ook met, die checks. Catch, dat wordt ik chef. En daar rest ik pis. Hey, pull it, proef maar waar is je vest? A op B, blaas je head. Run met dan en ik doe de dash. je als ik arriveer. In je weg en ik activeer. No get back als ik archiveer. Ik load mijn web en ik ziet je neer. Illegaal geweest, slide through als je weet dat je aan bent In de band doen met die shots op de aanrecht Bad chick met het kant op mijn night tech She's so bad, dus kouder als side chick Uptown as on weet we J is If you don't know my bad bij Jesus. Drill King and they know that, show that Ben in the session, mo Slide through als je weet dat je aan bent In de band doen met die shots op de aanrecht Bad chick met het kant op mijn night tech She's so bad, dus kouder als side chick Uptown as a weet we J is If you don't know my bad bij Jesus. Drill King Aussie and they know that, show that Ben in the session, mo hometown Welke blok vandaag gespint? De, de, de opblok wordt vandaag gespint Hey sowieso dat als die vegan trip Get shot, left the kills, split, split Je hebt dat gewild Noek, noek, noek, cap, zijn op die dus We rijden met, we rijden met sales Get plenty, het no pills